ヤマト出撃しますヤマト、蓬莱激戦、始めます トが一番ですか少し晴れがましいですね次の回線もお任せくださいね私のが一番あら意外なことでもなんだか誇らしいですね ヤマト トが一番ですか。少し晴れがましいですね。次の回線もお任せくださいね。私が一番ですって何言ってるの ヤマト ビッグセブンの力侮るなよ直撃だ軽度の4番が排ガス接続まだまだチクラのやつには負けんぞ無期限です放線始めますね腕が鳴るわね全訪問よーく狙ってお守りします 皆さん行きましょう晴れがましいですね。次の回戦もお任せくださいね。何言ってるの当たり前じゃない。 いいのよもっと褒めても Cause やるしかないわねビッグセブンの力侮るなよ生きているよ放水始めますねまだまだ地区のやつに そう、誘惑を防いでこれは本当大淀型の力よ簡単に裏のにしますよく狙ってまず何から打とうかしらこの秋月の健在の限りやらせはせませんミ2位光線用意皆さん行きましょう し晴れがましいですね次の回戦もお任せくださいね友ちったら結構頑張ったっぽい提督さん褒めて褒めて僕艦隊が無事帰投しましたよかった ありがたくいただきます補給と平坦大切ですねごちそうさまでち